सुनो हम क्या गा रहे थे लगाया दिल दुनिया में बहुत पर लगा नहीं तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं जमाने भर की बातें उनसे कह दी सब कुछ बोल दिया जमाने भर की बातें उनसे कह दी जमाने भर की बातें उनसे कह दी जो कहना चाहिए था वो कहने क्या बात कीर्तन में गए फालतू की सारी बातें कर ली लेकिन जहां करनी चाहिए थी वहां नहीं करी दुनिया में कर ली ये दुनिया तो साथ देने वाली नहीं है लेकिन जो बात तू पड़ोसी से कर रहा है बैठकर अपने धंधे की कि धंधो कैसे चाले हो पड़ोसी सुने ना सुने वो शायद एक बार को सुन के अनदेखा कर दे लेकिन दो मिनट बैठ के तू एक बार किससे कह दे जमाने भर की बातें जो कहना चाहिए था वो कहानी लगाया मुझको लग रहा था प्यार मेरा वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा मुझे ऐसा लग रहा था वैसा मुझे ऐसा लग रहा था वैसा तेरे जैसे प्रदेश से यहाँ पे बैठे हैं और फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे मैंने सोचा अच्छा मुझे नहीं पता आप लोगों ने सोचा था नहीं सोचा था लेकिन मुझे मेरा तो पता हमने तो नहीं सोचा हम कोई बहुत बड़े घर से तो आते नहीं है बहुत छोटा सा परिवार है हमारा पिताजी छोटे से सेल्समैन ज्यादा बड़े नहीं थे इतनी मिलने की बस दाल रोटी चल जाए एक ऐसे घर से आ रहे हम लोग आए हैं फैमिली बैकग्राउंड क्या इससे मतलब नहीं आपका बैकग्राउंड क्या इससे मतलब है आजकल फैमिली तो साथ कहा रहती है आपका क्या बैकग्राउंड है मतलब वो है तो कभी सोचा कि ना कि कभी हम भी हवा में नहीं बस देखते थे कभी कभी सोचा नहीं था कि कभी ये भी होगा हमारे साथ में मुझे याद है आज भी दिल्ली में श्याम बाबा का कीर्तन होता था जगह का नाम था फोर्थ पुस्ता चौथा पुस्ता जगह डिवाइडेड है तो वहां पे संजय भैया आदरणीय कुमार लहरी जी मुकेश बागरा जी वो सब कीर्तन करते थे हम पीछे सब पंडाल में खड़े होकर देखते थे उनको सिर्फ देखते थे कभी सोचा भी नहीं था कि बाबा ऐसी कृपा करेगा कि संजय भैया इस लायक समझेंगे कि वो अपने परिवार में बुलाएंगे जो हमारे मेंटर हैं जिन लोग जिन लोगों को हमने देख गाना सीखा जिन लोगों को हमने हृदय में बिठाकर बाबा की सेवा करनी शुरू करी कभी हम उनके इतने करीब होंगे कि वो तो हमें अपना छोटा भाई बोलेंगे तो ये कभी नहीं सोचा था एक दिन आप हमको मिल जाएंगे फूल ही फूल खिल जाएंगे मैंने सोचा न था मैंने तेरी कृपाएं मुझ पे बस जाएगी जिंदगी मेरी होगी सवर जाएगी मैंने सोचा राजो का आशीर्वाद मेरे क्या कारण इतनी सुखी शाम होने का मुस्कुराती हुई पता है वो सब जानता है हम कैसे सारी जानकारी रखता है कि तुम यहाँ पर कैसे हो तुम घर में कैसे उसके बाद में हम पर दस साल टेन ईयर्स दस साल दस साल पहले तो हमारे पास इतना भी नहीं था कि तो हमारी फोटो भी खींचे तो हम लाए कहाँ से दस साल में ढूंढ ही रहा हूँ दस साल पहले की भी फोटो दे दो यार टेन ईयर छे बड़े बड़े लोग कर रहे हैं टेन ईयर श्याम बाबा की कृपा सच में देखती नहीं होगा अगर किसी आदमी पर तो भजन गायकों की प्रोफाइल चेक करो दो हजार पाँच साल पहले वाली क्या थे रवि भैया पांच साल पहले ऐसे रवि क्या है चेहरा जो है ना वो चेहरा बयान करता है कि बाबा की कृपा कितनी है किस तरह है मेरे कर्मों से ना भी तुम अनजान हो फिर क्यों बाबा ये मुझ पर मेहरबान हो मेरा मुरझाया जीवन यू खिल जाएगा मुझको चाहत से ज्यादा यू मिल जाएगा मैंने सोचा दुख सगिर पड़े दिन रात मगर तेरा प्यार

Thank you. विश्वास बड़ा बाबा ये जो मैं आपके नाम की सेवा करता हूँ ये जो मैं आपके नाम का भजन करता हूँ

किस्मत ने किस्मत ने ऐसी चाल चली किस्मत ने ऐसी चाल चली हाथों से फिसल व्यापार गया कुछ लेना देना होल तो पार्टी अब अपना आदमी जब नियर है आपके वो किसी को बोल रहा है तो पार्टी डूब है बनी सामने वाला अपने आप समझ पार्टी कैसी है कहते हैं ना वक्त इंसान का सम्मान करा देता है इंसान का आज का भगवान है वक्त उसका समय वो समय कैसा है इंसान का सम्मान करा देता है वक्त इंसान का अपमान करा देता है वक्त पढ़ने पे मैंने ये जाना ये वक्त इंसान की पहचान करा क्या बात है बहुत बढ़िया किसी शायर ने बोला है ए वक्त जरा अदब से पेश ए वक्त जरा अदब जरा अदब से पेश आ क्योंकि वक्त नहीं लगता है वक्त को बदलने में अभी ताजा ताजा उदाहरण है तीन राज्यों में बदला है वक्त एकदम से बदल गया तो जब अपने का दिल ने सब रिश्ते तोड़ दिए जब दिन बंदिश के आते गए हर शख्स बुराई देता है हमदर्द नहीं कोई अपना दुनिया में दिखाई देता है माँ बाप निकम्मा कहते हैं बहन भी आंख दिखाती है भाई भी बुरा मुंह करते हैं भाभीियों को नफरत आती है बेटे भी बिगड़ते हैं बेहद घरवाली जिगर जलाती है अपने बेगाने हो जाते जब गर्दिश रंग दिखाती क्या बात इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते इज्जत को करने वाले भी इज्जत उछालते फिरते हैं इस सर को छुपाने वाले भी इसी सर को काटते फिरते हैं भाई बंधु कुटुंब कबीले झूठे जग के नाते हैं दुनियादारी दिखलाने को बस मरघट तक जाते हैं रिश्तेदार नमस्ते कहकर अपना पिंड छुड़ाते हैं कहते हैं नाता दूर का है पानी तक नहीं पिलाते ये दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है प्रिंस को जानते हो आप जानते प्रिंस को प्रिंस कौन गड्ढे वाला कौन कौन जानता है सुना है ना ठीक है प्रिंस सच्चा कर गया था बोरवेल में उसकी माँ बोलती थी कि जब मेरा बच्चा सिर्फ प्रिंस था ना तो मेरे भाई के नहीं आते थे मुझे कुछ नहीं लेकिन जब वो प्रिंस गड्ढे वाला हो गया तो प्रिंस की मामी की चाची की ताई की नानी की टूपी का लड़का कहता वो मेरा भाई है <laughs> ये है आज का जमाना जब अपने लेकिन वो जब ऊपर आता है नीचे से ऊपर आता है तो उसे सब देख लेता है उसने हाँ। मेरे साथ कैसे कैसे क्या क्या किया है फिर दुनिया उससे कितनी भी चढ़ाती रहे उसे पता होता है कि मेरा ठिकाना यही है और यही क्या बात बहुत एक्सीडेंट हुआ मेरा जो लेफ्ट कान है उसका जो ईयर ड्रम होता है पड़ता होता है वो फट गया और लगातार उसको तो फिट बनते अब मैं इस मंच से बोलूं किसको कि मुझे होगी काम होगी उसको मैं इतना शुक्रगुजार हूँ बाबा का कि सारे कीर्तन मैंने बिना सुने करे मेरे नाम नहीं सुनाई दे रही डॉक्टर साहब ने कहा सुनना है कीर्तन में तो जा ही नहीं सकते लेकिन मैंने कहा कहेंगे किसको कहेंगे सारे कहानी इसके साथ में बाबा ने अभी सुन रहा है हाँ हेलो <laughs> नहीं लगे हम हाँ, अब ठीक होंगे आता है ऐसे ऐसे भजन जो यहाँ नहीं है फिर भी उनकी बातें हो रही है सुबह लोगों के लिए जरा दो साथ तालियां बनाए दो बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारे दोनों भाई हैं देखिए नाम मिलना नाम तो यूं मिलता है शाम बाबा के दरबार यूं आप आओ और वो बाबा आपको यूं उड़ा देगा मुझे देखे पर कितना ऊंचा उड़ाया मुझे देख के पर कितना ऊंचा उड़ाया और मैं क्या सा करैया तूने मुझे क्या बनाया क्यों मिलता लेकिन इसको मेंटेन करना इसको संभालना बड़े छोटे की इज्जत करना ये बड़ा मुश्किल से मिलता है तो वो दोनों छोटे भाइयों की बात सिर्फ इसीलिए हो रही है कि उन्हें इस बात का ज्ञान है कि बड़े से कैसे बात करते हैं और छोटे से कैसे बात करते हैं और वो जो ज्ञान है वो खून में है परिवार से वो मिला गया उनके परिवार से वो चीज मिली है तो मैं उनके लिए कम ताली बजाऊंगा आदरणीय बाबू जी के लिए ज्यादा ताली बजाऊंगा जिन्होंने उनको पल पल पर पल पल पर ये बताया कि बेटा ये ऐसे और ये ऐसे ये ज्ञान दिया जाता है एक बार बाबू जी के लिए जोरदार तालियां बनाए दोनों हाथों के बाद बोलो तो अच्छा बात और उनके फूफा जी भी बगल में बैठे हैं जो कुछ भी मारो है वो सब कुछ मारो है वो जो कुछ भी मारो है doing मंडल परिवार इनका सम्मान भी करें क्योंकि हमारे कीर्तन में पहला गाना दिखा दें और दो मिनट में राम राम प्रेम सिंह साचे दरबार की फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट शीशा जैसे बारिश में जितने भी मेरे भाई हैं छोटे छोटे इन्होंने मेरे को बोला भैया जयकारा सुना दो तो सिर्फ दो लाइन है जैसे बारिश बिन सूखा सावन है वैसे ही तुम बिन मेरा जीवन है कारा चरण चाकरी चरण चाकरी Thank you.